электролиз процессин карайлы алгач жез хлоридин алалы жез хлориди жез иону жана хлордун ионуна диссоциацияланат иондор эритмеде ирээтсиз кыймылда экенин көрүп турабыз чынжырды бекитебиз иондор бир багытта кыймылдай баштады жездин оң иондору катодду көздөй багыт алып жабышып бул учурда катоддун массасы көбөйөт терс иондор болсо анодко багыт алат жана ага ашыкча электрондорун берет хлордун атомдору молекулага биригип жана аноддо газдын көбүкчөлөрү пайда болот жез сульфат эритмесиндеги электролиз процессин карайлы эритмеге жез электроддорун салабыз жез сульфатынын молекуласы иондорго диссоциацияланат электр чынжырын туюктайлы жездин оң иону катодко багыт алат жана анда жабышат Катодтун массасы көбөйдү терс иондун кычкылдануу калдыктары аноддун жези менен реакция болот Анодто болуп жаткан реакцияны жазалы пайда болгон молекула эритмеге түшөт электролиз учурунда анод эрийт. электролиз учурунда электролит өзгөрбөйт